kuwatambulisha rasmi uh, washiriki wa Miss Dar es Salaam Zone kutoka wilaya zote za Dar es Salaam kasoro Kinondoni ambao tunategemea watajumuika na wenzao siku ya tarehe sita mwezi huu wa tano, na nitaita mmoja mmoja kulingana na majina yao. Agnes Mamba, Agape Anton, Diana Raphael? Husna Awami? Halima Muhammad? Lightness Shayo? Margaret Mwambi? Maria Mtui, Priska Nangai, Rebecca Muna, Sara Maro, Sara Texmax Tulayo Wema Mangia na hii ndio idadi ya warembo kumi na tatu ambao tupo nao sasa hivi wanaotegemea kuchuana uh, siku ya tarehe kumi na tatu ambayo itakuwa ni fainali ya Miss Dar es Salaam itafanyikia the Superdome Masaki. Tunatarajia warembo watatu kutoka Kinondoni ambao watakamilisha idadi ya warembo kumi na sita watakaochuana katika stage ya Miss Dar es Salaam Zone 2023. Habari, kwa majina naitwa Beatrice Alex, ni Miss Tanzania third runner up, lakini pia ni Miss Dar es Salaam second runner up, lakini pia ni kamati ya uandaji wa Miss Dar es Salaam 2023. Siku ya leo tumeanza rasmi kambi ya Miss Dar es Salaam na warembo wame arrive bootcamp kutakuwa na activities nyingi sana ambazo zitakuwa zinaendelea kambini. Kwa hiyo tunatamani sana watazamaji na wapenzi na wafuatiliaji wa urembo msikae mbali na peji za zinazotoa taarifa nyingi ambazo zinahusiana na mashindano haya, kwa sababu tumeandaa vitu vingi sana, tunatamani sana muweze kuviona, na pia tunahitaji support yenu katika hiki. Kwa hiyo huu ni mwanzo wa safari ya urembo. Tunaamini mengi mtayaona, mengi mtayafurahia, na tutaendelea kusapotiana. Asanteni. Um, habari za mchana mabibi na mabwana, jina langu ni Nasra sole ni Miss Dar es Salaam 2021 2022. Uh, siku hii ya leo uh, washiriki wanaanza kambi na neno ambalo ningependa kuambia ni wamtangulize Mungu, watie juhudi katika kile anachofanya na inshallah Mungu atawasimamia na kila kitu kitaenda sawa. Yeah. Eh? Kuna, kuna wadau ambao ni wadhamini. Kwa majina yangu naitwa Linda Samson, mkurugenzi wa kampuni ya We Planners iliyopewa uh, dhamana ya kuandaa shindano la urembo Dar es Salaam 2023. Uh, shindano hili linajumuisha wilaya zote za Dar es Salaam ambazo ni Kinondoni, Ilala, Ubungo, Temeke pamoja na Kigamboni na tumekwisha kuanza process tayari na leo ni siku ambayo tunaingia kambini tarehe moja mwezi wa tano ndio siku rasmi ambayo tunaitangaza kwamba tunakwenda kuanza bootcamp. Bootcamp yetu itakuwa ni uh, hoteli ya Royal Village, lakini leo tutaanza na safari kuelekea Tanga kwa ajili ya kutangaza utalii wa ndani. Hivyo tutakuwa na safari ya kuelekea Tanga kuanzia mchana wa leo, na baada ya hapo tutakuwa na safari nyingine uh, tuna ugeni kidogo tume, tutaelekea bungeni na baada ya hapo tutarudi kwa ajili ya kuelekea kujali ya kuanza uh, kempi yetu rasmi, na siku ya leo nimeandamana na ambaye ni Miss Dar es Salaam, lakini pia nimeandamana na wadau tofauti tofauti wa, ya, uh, wa Miss Dar es Salaam, lakini pia tuna Miss Dar es Salaam uh, second runner wa 2022. Tunategemea kuwa na event kubwa sana siku ya tarehe saba mwezi wa tano itakayofanyikia Coco Beach itakuwa ni siku ya top model, lakini pia itaambatana na exhibition, kwa maana ya kwamba itakuwa ni maonyesho ya sponsors wetu, kile ambacho wanakifanya pamoja na kuuza products zao, lakini pia uh, fainali zetu zitakuwa ni siku ya tarehe kumi na tatu ya mwezi wa tano na zitafanyikia the Superdome Masaki mkabala na samaki samaki. Hivyo tunawakaribisha wote na very soon tutatangaza viingilio na namna ya kupata ticket pamoja na vituo vyote ambavyo vitahusika na uuzaji wa tickets. Karibu sana uh, Mr. Ruslan. Asante sana. Okay, kwa majina naitwa Edwin Siliakus Edward, ni mwakilishi wa Maiza Way Safaris and Tour ambao tuko pamoja na Mamis Dazon. Tutakuwa nao pamoja katika safari hii hapa kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho. Lakini wewe ambao upo nyumbani kwa sasa, kama uko sanukia kwa mchezo, cha kwanza fanya kupitia katika page ya Instagram ya Miss Dazon. Pale kuna vitu vimepostiwa, kuna updates tofauti tofauti ambazo zimepostiwa katika page yao. Lakini pia kuna updates tofauti tofauti tumeziweka katika page yetu ya Maiza Way Safaris utazikuta kule ambazo zinahusu Miss Da Zone. Kwa hiyo kaa karibu na mitandao hii hapo, endelea kukaa pamoja na sisi. Asante.